saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci tio estas la vendreda medito kai mi estas en mia laborciambro, kai kai attendas eh, sen la comenzon de la semain fino. Bone. Do, hodiau mi volas legi kun vi kai mediti kun vi, sur uh, texto quio originale estis en la russa. Temas pri letero sendita al Vladimir Mayonov en la iaro 1889, do vere la frua infanagio de la lingvo proiecto tiama char speranto agis nur du Estimata amico, plenumante vian desiron, mi scribas al vi tiun cileteron russe, porche vi havu eblezon eno caso de besono, montre gin al neconata de mi persono, ce vi esperas trovi subtenon por ni afero. Se iu, influ havanta persono, ennia patrolando, etendos al ni la manon de helpo, tiam afero nia, estos gainita. Sed, en contravo caso, ni devos ancora longe batali contra grandega i baro. Kai quius sias, chu sufficios ce ni fortoi por el teni tion ci batalon. Do, mi electis citiun el tiron, char ne facilas teni la esperon. A parte chiam oni comenzas novan aferon, novan aventuron, char subite la, la mondo povas geti sur vin amason da duboi cae dei grandegai baroi. Sed trovi manon de helpo, construi reton de subtenantoi por subteni vin ciam la espero riscas fali. Tio lau mia estas la antidoto, se vi volas. Kai do shaina salmi ke tiu mano de helpo kiu etendas sin iras crom preter la grandega i baroi per kiu parolas Zamenhof. Kai mi pensas che ci tiu i vorto i estas tre actualai non tempe. La situazio malfacilas en multae parto della mondo, inclusive de Amsterdamo cae do, mi volas preni citiu in vorto in de espero. Char, espero ne signifas nai Do, oni zias, che dubo e alvenas, che ne cio estos facila cae glata. Tamen, valoras la penon, iri antauen, sen fine, do ni prenu spiron el cetivi eh, vortoi. Coram dankon, por vi antento, cae gis morgau, cai de nove, antauen, sen fine.